ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсиони ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран البته از نام کنریکل تیوی وی به شما تخفیف ها داده می شود زنگ زنید به شما کمک رسانیده می شود السلام علیکم پتشکوی تی تیوی این امروز مگزین اکای شوین آمدیم بازار کلخوزابات نرخوی تیلیویزر، سرن ماشین خلدین کندیسنر گفته بودیم بچه اینا сука кине омадем салом алейкум ака созе тенҷа саломати хуб аҳолуна мондаи коро созен ака ку як телевизорро кондисионер халидену кера шинос мекане нархош кати ду ҳазор сомон як сол гарантия дора ютубам дора ду ҳазор сомон бо арзон мешава самсунг номаш самсунг ишамо 46 е 46 10000 сомон ина бачо ютуб андроид тв ҳамаша аст ина мошинка и мошинка чанд килограмма ҳаш кило ҳаш кило моли узбекистон ҳаш килога сифати ало се сол гаранти дорам سه سال گارانتی دارم نقش چقدر تا؟ 1500 سومونی با ارزون میشه. 1500 سوم با ارزون میشه. با ارزون میشه. نه با لگند دوری. ای پرابانیس که چند شی؟ 100 سومون است. 100 سومون. بعضا چقدر تا بعضا؟ بعضا 300 دور داریم 280 سومون. تقریبا می 480 سومون میشه общи 500 меша кабелош қати дараш пакет ҳама чи дора каналои платни як сол бепул як сол бепул ай лаганш ҳам ҳаста илова барои тоҷикистон ва афғонистон 100 сомон ай лаган иш 100 сомон и дапани телни оҳо ана ра кансане дори и кансене чанд шида ка швак 4200 сомон қати устанохташ 12 куба 12 куба зималета бале зималета 4200 сомон бале он бод 12 куба фсл дори تسهیل اینا ای چند سمت تسهیل؟ تسهیل اون هر خیمه چهار بسر چهار هزار دوست سمون؟ چهار هزار دوست سمون دوزه کوبا چهست پونده قطعی سمون شد همش دست سخت شد ارزان شده یا؟ آه این خلق میده برمی هزار چهار ست سمون هزار چهار ست سمون؟ خلق این ارتی برد میری سه سد چلیت سه هزار هفتت سمون های سه هزار هفتت سمون اینه سه سد شونزه سه هزار سه ست سمون یه بار دانوشا تماشا کنه میشه مکا یا اینا بچا دانوشا تماشا میکنه میشه میکنه سه سوت گارانتی ها بله بله اینا بچا سوی دبزن لامچکان دور دادن نشا اینا ای حالا دنه کو یخه برومدگی خیلی هوای خنک میتا خیلی نسا نه نو پروسس چی خنک میکنه بعد نپریجن 165 قطن کار من خدم کنم سوز 165 آه نه ماشین کار ایجی داره 4080 تومون 4080 تومون 8 کلاگا اکرانش کلانتر های اکرانش سینس رای ها؟ آه سینس رای ها 8 کلاگا ها؟ 8 کلاگا این 6 کلاگا این 6 کلاگا شد پویونگیش این 7 کلاگا سامسون داره 5300 تومون панҷоҳу сесад сомон автоматика шаш ҳазор сесад сомон ҳашт килограмм фирмаи самсунг ая и дар баъд чӣ хели айна вона мешава ка махсуси айна доран дуҳазору ҳаштсаду панҷо сомон блеск ина бачо дукамен имзиян дора ина падаркам доштае бо ишан сомо нахаш5 сомо ям се сол гарантия ин телевизора гамзани размери сиюда ҳазору дусад сомонисмарт ютуб ам дора аксар ина телефон вайфай битен ютуб бемало медорен тамошо мекунед 1200 сомонӣ бале бале нами хале то ҳама шамо дар хошу пашти яхерам 2850 2850 сомон ба базо дорам 170 сомон супер опен бокс а бале бале 175 сомон 175 175 пакет дар он шкат о як сум пакет дорам инам размери 46 у парадидаги амукала ҳамон амон дагашан авошан ин бачо размери 46 панҷош ҳам ҳаста панҷош севним ҳазора панҷоҳу панҷ чор шашсада икн аз минош ҳаста нав тамоки бу мерум и четрика дора ҳама чоркана ина бачо ду ҳазору чанд қабуд ёка ду ҳазор сомони ина бачо акс чашидай марҳамат тамошо кунед ина ҳама чизо ҳаст марҳамат тамошо кунед халатденек касафкои тана деволи кадомош ина あ、いくでお花こしょ。クレプレミ。クレデシャマス Ya. Türden Türdeş ne soruyor? E, pastavka Türden mi şey? Ne kere mesela ko her se tome ta kere. Ligrovka. Ligrovka. Uglavoy has. Uglavoy ne? Uglavoy şam has 85 somon evrani. Adel ne? Adel ne onda? 85 somon. Galovko çan şey dakika galovka. Galovko 20 somon. Ne var çok galovko 20 hmm. somon. Ne pastavka siviçer hama çir has. Tamam mı? Pilisos eva gabla zedem aka pilisos. 650 somon. Ne? 650 сомони 2800 ватаб дай ина бо духобка дай ҷа духобка 700 сомони 700 сомони ина бачо духобка ҳама чиз ҳаст марҳамат ина тамошо кунед магазин акай шоин ина марҳамат фирӯзоро қафо намони акай фирӯзор о дей барахати дастпадараш моли на аз омадагӣ на бачо каси сивашкати арзон ай тамошо кунед боскидкадора арзон шумекунед магазин ака шо рақамро мемонем бачо ҳатман зан зане бачо касе ки даркор боша зарури боша зан зане хел беҳуда зан назане нимшав мардума безота накине мақсад харидори конкретӣ бошен зан зада бемалол пирсен мешава ина ҳама чизо ҳаст бозори калхозобод магазин акаи шоин